Jesteśmy właśnie nad rzeką. gdzie przyszliśmy od cioci z Lamczu. Spędziliśmy z rodzinką dłuższy czas, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, rozważamy zakup motocykla w Saigonie, bo podobno tu jest taniej. I przewiezienie go do Niaczangu. Była też opcja, żeby pojechać do Niaczangu motocyklem, ale chyba nam rodzinka wybiła ją z głowy stanowczo, bo jest niebezpiecznie, bo samemu się nie jeździ bo, bo po drodze są góry i są miejsca, gdzie przez jakiś czas nie ma wioski, ogólnie jest niebezpiecznie i motocyklem czy tam skuterem się jeździ tylko i wyłącznie do pracy, a jak się chce gdzieś pojechać podróżować, to można tylko i wyłącznie sebitem, czyli autokarem, jak usłyszałam. Więc zastanawiamy się dalej. Y, plany na dzisiaj jeszcze spotkanie jakieś na Bójwien, czyli w dzielnicy turystycznej z kilkoma osobami prawdopodobnie. No i zobaczymy. Możesz pokazać rzekę budynek, z którego jako 9, w którym jako 9 mam dobrze rzekę i długinę. Wiecie? z nikiem, chodzi.